mica me, mica vita che seduce ちょっと空を見てみろよ愚かなら人間どもよ我は時をかに大タリオン大タリオンだってお前たちは罪を犯したデートロス様に逆らい怒らせるという大きな罪を我らはお前たちを決して許さないお前たちは重い罰を受ければならない

12時間ダイバーランドが消えるそんなことさせるもんか出撃だグラディオン応答してくれケントすぐ出撃だダイバーランドが危ないんだ分かっているだが今は無理だなんだってダイタリオンの居場所がまだわからないのだそんなダイタリオンのジャギがデータを乱しているああ 今カロンが懸命に検索しているだからもう少し待ってョーこんな時に皆さんダイバーランドにいや人類に最大の危機が訪れました静かに これを見てくださいデリトロスによって侵略されたエリアの90%はグラディオンプログラムの活躍によって取り戻されました残るはマジカルゲートを根底から支える最も重要なエリアタイムエリアですダイタリオンプログラムはここに潜んでいますそのダイタリオンプログラムはどうやってダイバーランドを破壊するつもりなのですかダイタリオンプログラムは ワールドリンク管理局のメイン動力炉を制御するコンピューターにジャギを送り込み自爆させるつもりなのです動力炉を救う方法はないのですかもし動力炉が爆発したらその時はダイバーランドは消滅しますこれを阻止する方法はただ一つダイタリオンプログラムを直接破壊することです破壊すると言ってもどうやって マジカルワクチンも効果がなかったんですよね人間をタイムエリアへダイブさせます人間の手で直接破壊するのですあと11時間まだかグラディオンまだなのか 誰だよこんな時にボンジュンケンタジャンジャンじゃないかどうしてここにア t t e n d e z un m o あうんこれでよしガルインも一緒だよあ、うん 大人をマジカルゲートにダイブさせるそんな無茶なマジカルゲートは子供しか行けないはずじゃプログラムを変更すれば可能だよそのためにアリスガー博士が世界中から超一流のプログラマーを集めたんだ僕のパパもその中の一人なんだだからパパに頼んでダイバーランドに一緒に連れてきてもらったんだでもこんな時に 大タリオンの挑戦状が来るなんてそうだよなこんな時じゃなかったらそれでダイブさせる大人って一体誰よそれはジャンあ私だよケント父さんが 残念ながらデリトロスには未だ謎の部分が多い誰によって作られたのか目的は何なのか何のために子供たちをさらったのか全ては謎のままだだが一つはっきりしていることがある見てくださいそれは極めて不安定な存在であり定期的に休息を取らねばならないということだ現在デリトロスは眠っている 今なら人間を送り込むことも不可能ではない無茶だよ危険すぎるよ父さんがマジカルゲートに行くなんて分かっているだが他に方法がないんだそんなことないだって誰かがやらなきゃいけないことなんだだったら私がやる そうだけどだけど分かってくれダイバーランドを救うためなんだだったら俺も一緒に行くよ父さんを一人でなんか行かせられないダメだ嫌だ俺も一緒に行くんだケンタあなたがお父さんを困らせてどうするの母さん 大丈夫だ私は必ず帰ってくる必ずだお前は男の子だ母さんを頼んだぞ君が自ら走り出せる打ち寄せる明日とする立ち向かう姿 しだから目覚めてく信じ合う力頼むぞはいから強くなれる幼き夢にたときへだいぶす失うことを恐れ 新型ワクチンマジカルマイトのセット完了しましたネオダイブシステム最終チェック10番から20番オールグリーンダイブ開始10秒前987654321ゼロダイブ こちら管理局研究室今座標の確認ができました中央管理室どうぞこちら中央管理室座標確認以後はこちらから指示誘導しますそのまま降下してください成功よよかったねケント君俺は俺には何もできないのかえ父さんも有栖川博士も みんな頑張ってるのになのに俺だけそんなダイタリオンの居場所さえ分かれば俺だってケント君心配ない結城君なら必ずダイタリオンプログラムを破壊できるだろうおじいちゃんダイタリオンの居場所が分かったら ト君に教えてあげて居場所どうしてだねわけは言えませんでもどうしても教えてほしいんですお願いおじいちゃん分かったダイタリオンプログラムのいる正確な場所が分かり次第君に教えようありがとうございます博士 険だ放ってはおけんグラディオンオイラたちが援護に行くぜ大人がダイブするとはさすがはケントの親父さん無茶しやがるだがダイタリオンに気づかれてはまずい慎重に行動してくれ頼んだぞ 大丈夫もうすぐダイタリオンの居場所もわかるよ元気出して帰らなきゃ母さんが待ってる <laughs> あんなケント君見たことない無理もないよこんな時に何もできないなんてすごく悔しいはずだよ私たちに何かできることないのかしら 何かあるはずよそうだケントのためにか分かった俺も賛成だみんなには俺から声かけとくから葵ちゃんは先に用意しといてじゃあなさあ行きましょう ここがマジカルゲート資料とは随分違って見える子供のために作られた世界だから大人の目にはこう見えるのこちら結城武人マジカルゲートを降下中現在の大部振動を確認したい了解大部振動レベル F へ突入進入方向を4度修正確認せよ了解 前方に大型のバグ発見破壊するバグ消失博士これを見てください正面のモニターに映しますバグが出てからこの4つの交点が突然現れたんです何でしょう反応消失しました なんだ今のはバカバグぐらいで慌てるなしかし見つからないように行動するってのも結構しんどいぜもっと離れて慎重にガードするんだ ただいまより第1回頑張れケントデリトロスをぶっ飛ばす花火大会を開催しますいちゃんこれって一体今の私たちにはこんなことでしかケントくんを応援できないけどでも私は信じてるケントくんは負けないってこと要するに 一人で背負い込むなって言ってんだよケントは一人じゃないいつだって僕たちが一緒なんだ直樹ちゃんみんな こちら結城武人レベル W 領域突入このまま一気に目標まで降下します了解あれは前方に巨大な反応通常のバグではありませんこれは一体やばいジャギストームだケントのお父さんを助けましょういかん ゆうきを回収しろダメです回収プログラムに反応しませんケントの親父さんはどこだ見失ったらまずいぞ がとう元気が出たよ緊急事態だケントのお父さんを尾行していたジャガオンたちの反応が消えてしまったそれで父さんはすまない見失ってしまったおそらく大タリオンにこちらの動きを読まれていたのだケント君しっかりおじいちゃんたちが何とかしているわよそうだ管理局へ行こうよし 行こう父さん健太君君のお父さんの反応を見失った正体不明のエネルギーに飲み込まれたのだおそらく大タリオンプログラムの仕業であろう最後に確認できた結城君の反応は タイムエリアのポイント D77L だ D77L ケント大ダリオンはタイムエリアの D77L ポイントにいる出撃だ分かった父さん待っていてくれ今すぐ助けに行く 発進スタンバイグラニオンシュート senza me l'instabilità e cominciare あの夜空に浮かんでる星く屑のように僕たちも輝く だが敵にも切り札が残されていたよみがえったライガオンとペガシオン3体のウェブナイトが1つになるとき究極のダイタリオンが完成する次回「電脳冒険記ウェブダイバー」究極合体ダイタリオンプライムにプラン A!